Hola, soy Belén Bovil, escritora, periodista y guionista. Quiero publicar un libro, una novela infantil que se llama Llueven ranas, ilustrada con las ilustraciones de John y de Dolo, y publicarla y para eso necesito vuestra ayuda. Por eso estoy mm, intentando que me apoyéis en esta campaña de crowdfunding de Berkami. El libro plasma todos los valores ambientales, el valor de la amistad, del encuentro entre generaciones, de la naturaleza y del amor a los animales y a los niños, y también el de la migración, tan actual hoy en día. La historia es la de Paco, un niño de 11 años que viaja con sus padres en un camión, que se les pincha una rueda en una gran tormenta y que sale en su ayuda el abuelo Chano. El abuelo les quiere adoptar, pero para eso tienen que encontrar al tío Jaime que emigró a Europa 30 años atrás. Empieza una aventura de una road movie con el camión muy divertida en donde ocurre de todo y donde se acoplan al eje del camión Yusuf y Ahmed dos niños marroquíes que han pasado el estrecho en una patera. Bien, no os cuento nada más, solo sabed que este es, eh, no es el primer libro, ya he editado otros dos libros en editoriales muy buenas, Random House y Álgora, y que este es mi, primer, mi primera novela infantil. Espero vuestra ayuda y que esto salga estupendamente. Muchas gracias.